Bonjour. Bonjour. É isso aí? É isso? Que que me for inventar essa regra, viu? É só pra complicar a minha vida. Pronúncia difícil essa aqui? Tre-ro. Eita que esse francês é doce, mas não é mole não, viu? Mas da onde que me foram inventar isso? Olha, uma palavra desse tamanhão pra dizer hoje. Atenção alunos de francês, esse vídeo é pra você. Em francês eles colocam no presente direto. O bom em francês vão ser doces. Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes Pierrot gourmand. Oi, oh, tem uma história de Noël. Pierre, papier, ciseaux. Amandine, mon attendante, certe, certe. Mas essa parte aqui não vai vibrar. Car la Fernanda, como ele parle, c'est pas comme ça qu'on dit. Maison en portugais fala. Ah, então é por isso que essa palavra é desse tamanho, um monte de palavra tudo junto ali. Agora sim, tá aí. Gostei. Vamos escrever. De graça mesmo. Só bobo pra não se inscrever.